Hola. Vamos a ler hoxe un conto. O conto titúlase A mellor sopa do mundo. Nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabana tiña unha luz acendida. Pola cheminea saía fume. Tartaruga estaba preparando a comida. De súpeto, unha gran nevarada sorprendeu a Coello, que correu a refuxiarse na cabana. Toc, toc! Hola, tartaruga. Podo quedar aquí ata que pase o temporal? Claro, Coello. Estou preparando unha sopa. Adoro a sopa. Toma, Bótalle cenouras. Tartaruga e coello picaron as cenouras e botáronas na ola que xa fumegaba. Preto da cabana andaba Cervo, que tamén foi petar na porta. Toc, toc! Ola, tartaruga, fai un frío terrible. Podo pasar? Claro, Cervo, estou preparando unha sopa. Encántame a sopa. Toma, Bótalle froitos vermellos. Tartaruga, coello e cervo esfarelaron os froitos vermellos e botáronos na ola. Desde lonxe, Raposo divisou o fume da cheminea e achegouse á cabana. Toc, toc. Ola, tartaruga, que caloriño vai na túa casa? E entra Raposo. Estou preparando unha sopa. O meu prato favorito. Toma, bótalle cebolas. Tartaruga, coello, cervo e raposo cortaron as cebolas e botáronas na ola. Un aroma delicioso espallouse polo bosque e pouco a pouco outros animais foron achegándose á cabana. Oso con mel, lobo con pementos, ourizo con allos porros, rato con cocomelos. Xuntos cortaron, tallaron e botaron todo na ola ben picadiño. Agora ten que facer chup chup un anaco, dixo tartaruga, remexendo cun collerón de pau. Mentres a sopa se ia facendo, os animais puxeron a mesa. Fora seguía nevarada, Pero na cabana estaban todos animados contando historias. Cantaron cancións, bailaron... Xa de noite, Esquío exclamou. Facía ben tempo que non me divertía tanto. Pois haberá que repetir, propuxo o oso entusiasmado. Desde logo, afirmou Ourizo. Nese momento, Tartaruga chegou coa ola fumegante e dixo A sopa está lista. <laughs> Sentaron todos á mesa, mentres no bosque non paraba de nevar. O cheiriño da sopa era fantástico. Tartaruga serviu aos invitados. Os animais colleron a culler, meterona no prato, encheron de sopa e... ¡ñan! Levaron á boca. Durante uns segundos quedaron en silencio. Deliciosa! exclamou Cervo. Nunca probara cousa igual, asegurou Teixo. Esta é... relambeuse Xabarín. A mellor sopa do mundo, exclamaron todos. Tartaruga, cal é o segredo? Preguntaron intrigados. Tartaruga, encantada, respondeu Amigos, eu non puxen máis que a auga a ferver. Os animais mirárona asombrados. O ingrediente secreto sodes vos, concluiu Tartaruga. Nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabana tiña unha luz acendida. Pola cheminea saía fume. Fora estaba oscuro e seguía nevando. Dentro, os animais gozaron dunha estupenda velada con... A mellor sopa do mundo. Ingredientes. Unha presada de amigos. Unha cesta de historias un feixiño de risas, un airiño de música, unha chispa de luz, un chisco de calor, auga e vexetais. Preparación. Poñer auga a ferver, picar os ingredientes e botalos na ola. Cocer a modillo e remexer de cando en vez con moito agarimo. E colorín colorado, este conto se ha acabado.